você baixar o aplicativo Kawaii e logar. É só assistir, você já ganha dinheiro com isso. E eu já aproveitei e já mostrei para vários amigos. Olha tanto de dinheiro que eu ganhei. O que, que foi? Por que você não apresentou esse aplicativo Kawaii antes? Eu também quero ganhar dinheiro. Então toma, baixa. O que é agora? Ano passado você ficou sem me dar nada na sua festa de casamento porque falou, ah, Mm-hmm. Oi. Tá bom. Obrigada. ます。 recebo, chegou a pizza.

pai. Tudo bem? Tá, tá bom.